Mira, aquí estoy con mi amigo Alan Del Monte. Alan es el fundador de Startup Grind, como ustedes pueden ver aquí. Alan, cuéntanos un poquito de quién eres tú, por qué empezaste Startup Grind y lo que es Startup Grind. quiero presentarles a mi amigo Brian Rashid. Brian es uno de los expertos mundiales de, branding, y storytelling, hay una agencia en Latinoamérica y en Estados Unidos, eh, y tiene, un, proyecto muy interesante que se llama Uniendo las Américas, en el que está eh, ofreciendo una cantidad de premios de 10 mil dólares, varios premios de mil dólares para startups latinoamericanas y viajes a Silicon Valley, No cuando viajes a Silicon Valley que pues, van a tener la, oportunidad de recibir mentoría de él y de su red de, inversionistas de impresionistas. Brian, pasa por aquí si tú quieres mi... Gracias, bro. Abrazo, abrazo, Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? No sé si se nota, pero no soy latino. ¿Se nota? Pero no se preocupen porque yo soy latingo. Espérate, ¿qué es un latingo? Un gringo de sangre, latino de corazón. Gracias. Porque hay mucho talento aquí y mucha innovación, pero lo que falta, y eso es después de muchas conversaciones con emprendedores aquí, es capital y conexiones internacionales. Así que el latingo pensó, bueno, ¿qué puedo hacer? Y yo empecé un, un proyecto, una convocatoria que se llama Uniendo las Américas, donde estamos haciendo una gira por América Latina ofreciendo dos premios principales por dos viajes con todos los gastos pagados al Silicon Valley de California, cuando van a conocer mis contactos, eh, que son inversionistas, pero también líderes en empresas como Facebook y Google y Netflix y Airbnb y todas las mejores empresas en el Silicon Valley de California. Y también yo estoy invirtiendo 10 mil dólares, 5 mil, mil para impulsar su idea o el negocio que tienes. Y también estamos ofreciendo 10 semanas de mentoring. Now, obviamente solamente son dos premios y me encantaría si alguien aquí puede ganar este premio. Pero si usted, ustedes son como yo, están pensando, pero si yo no gano los dos premios principales, ¿qué pasa? Yo estoy revisando cada aplicación que, que recibo y estoy pensando cómo puedo conectar las aplicaciones, los participantes, con mi red. O sea, en, otras palabras, no tienen que ganar los dos premios principales para tener acceso a mi red y tener acceso a la comunidad que estamos creando aquí en América Latina. La convocatoria está por muchas industrias, tecnología, moda, impacto social, eh, turismo, comida, educación, medio ambiente, etc. Y puede ser una idea o puede ser una empresa que ya está establecida. ¿Cómo estamos? Hola, Brian. Mucho, Mucho gusto, Brian. un Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Vicente Cárdenas. Mi esposa te sigue y yo sigo a Tatiana. ¿Tú eres amigo de Tatiana? ¿En serio? Tatiana Ara, la colombiana. Sí. Oh. ¿Y cómo, se llama tu esposa? Eh, Carolina de Gubella. Ah, ok. Te sí. adora, te adora. Linda, linda. Gracias. Eh, Dile gracias, significa mucho para mí. Regálame una foto para enviársela. claro que sí, claro que sí. Yo, yo la conozco, hablamos por, eh, por Facebook, sí, claro. Qué lindo. Sí, dime. Ella no pudo venir, pero bueno. No, pero dile gracias, dile ah, gracias. Te lo agradezco. Gracias. El plan está prohibido gracias. Significa mucho, gracias. Sí, es muy linda. Yo, yo, sé, yo sé quién es. Yo sé quién es. Hace, hacemos un video por ella si quieres. Oye, hacemos un video por ella. Te lo agradezco. Mándale un saludo, Carolina de Huella. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo volteo la cámara? Ya va Mira, si quieres yo lo hago. Ok, yo en esto soy, tú sabes, ¿no? Mira, espérate. Oh. Es que tenemos que hacer un... Espérate. Tenemos que hacer un selfie. ¿hasta cuándo estás en Santo Domingo? Ah, hasta el 5 de mayo. Ok. Amigo, ahí está. Ahí está. Listo. Mira. Ajá, dile algo. Carolina, de Gubella. ¿dónde estás? <laughs> Estamos aquí comiendo rico, hablando. Te tenías que venir, dile, tenías que venir. Tenías que venir. Mira, gracias por seguirme, significa mucho para mí, tu atención y tu energía significa mucho para mí, no lo tomo por garantizado. Gracias, aquí estoy por cualquier cosa que necesitas. Oh, y tiene un esposo muy lindo aquí. Gracias, gracias. Chao, chao. bien. Te amo, ¿viste? Gracias, Yo no soy celoso, gracias. No, no, Yo te doy mi, tarjeta. Ok, escribo a ver si es posible. A ver si es posible. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿En qué, proyecto están, trabajando? Yo tengo un proyecto personal que tengo dos años trabajando. Eh, yo estoy llegando, yo tengo tres meses aquí. Eh, estoy emigrando, no sé si sabe la situación de Venezuela. obvio, está fuerte. Eh, es bien, bien compleja. Entonces, yo tengo un proyecto, mi esposa no, ella sí está trabajando, pero eh, yo quiero meterme en ese proyecto. ¿Cuál es el consejo que, te quería pedir? Aquí en Dominicana yo no conozco a nadie. Estoy llegando así como estás tú ahorita que estás conociendo gente, yo no conozco a nadie. Y yo lo que quiero es eh, tener la seguridad de que mi proyecto, oye, no me lo vayan a, a ¿cómo se llamaría en americano? ¿Cómo le dices? ¿Qué? Eh, cuando te quitan el proyecto. Cuando te roban. Eso. Eso, eh, correcto. Si tú tienes miedo que alguien va a robar tu idea. la idea y me diga, oye, sí, chévere, y después, ajá, se acabó. Mira, te voy a decir una cosa. Y eso es muy común. Muchas personas están preocupadas que alguien va a robar su idea. Te lo voy a decir dos cosas. Número uno, déjale robarla. ¿Por qué? Porque la idea solamente es una idea. La idea es una idea, ¿no? Todos nosotros tenemos idea. Y eso no es la, cosa difícil. No, no es. La cosa difícil es ejecutar. Así es. ¿Sí? es. hacer, es, convertir la idea hasta una empresa. Y, si es tu idea, si, si es algo que realmente te apasiona, tú vas a tomar acción. Y va a requerir mucho, mucho, mucho, mucho, mucho atención y trabajo. Y si es tu idea, lo vas a hacer. Así que no tienes miedo de la I. Y si, una persona roba tu idea, mañana tienes otra idea. Y solamente porque una persona roba tu idea no significa que ellos pueden hacer lo mismo con esa idea que tú puedes hacer. te lo juro, no, te piensas tanto, no piensas tanto en, las personas que van a robar tu idea. Es una falta, es una pérdida de, energía. Y de una pérdida de energía. definitivamente en, vez de eso, enfócate en tu producto, en tu servicio, en cómo tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Okay. Y si alguien roba tu idea, déjale. Ok, listo, lo entrego. Eso se llama soltar. Suelto. suéltalo. Lo suelto. Suéltalo. porque es miedo. Fíjate, lo, que pasa es, como no estoy en mi país, eh, tengo tres meses aquí, eh, yo trabajé en una empresa eh, más de 20 años. Entonces, es así como voy a apostar todo a esto. Y, no, no, es realmente miedo, es así como que, oye, estoy emigrando, pues, o sea, no conozco a nadie, estoy solo. Sí. La verdad es que le da Sí, claro. explico? Pero, o sea, yo, yo no... Yo no... lo ves así, para nada. ¿Por qué? No estás solo. Mira, tu esposa me sigue a mí. Sí, sí. Ella no se siente sola. Y ni una vez en la vida nos conocimos en persona. No, no. Así que tú, es mi punto, es mi punto. Mira, yo la llamo y se viene. Mira, es mi punto. Tú no eres solo porque tienes un red aquí. Okay, okay, empiezas a crear una comunidad, empiezas a crear una marca, empiezas a pensar que yo no estoy solo, aunque si vivo aquí. Y si, si tuve el coraje para, tomar una decisión fuerte, y yo estoy aquí con mi esposa, no, no conocemos a nadie aquí, pero no estás solo. porque tienes yo, tienes, me, tienes a mí, tienes esta comunidad aquí, tienes las redes sociales, tienes una... Ahora es tu turno, ahora es tu oportunidad de crear una comunidad para que no te sientes solo. Y si yo fuera por ti, yo, yo diría eso, yo diría, mira, me siento solo, yo estoy aquí viviendo en la República Dominicana, me siento solo, por eso estoy creando esta comunidad. Para nosotros que nos sentimos solos. Si te sientes solo también, vamos a crear algo real. claro, juntos. Vamos, a unirnos. Esa es la idea. Oye, Brian, esto, es una mentoría. es la idea. Súper agradecido, hermano. Te quiero mucho. Mira, aquí estoy con mi amigo Allen del Monte. Allen es el fundador de Startup Grind como ustedes pueden ver aquí. Alan, cuéntanos un poquito de quién eres tú, por qué empezaste Startup Grind y lo que es Startup Grind. Bueno, te aclaro, Brian, que Startup Grind es una organización global. Nació en Silicon Valley, nació en el 2011, tiene ya 6, 7 años, eh, penetrando a nivel global. estamos en 350 ciudades, estamos en 120 países. Y la verdad que es un, movimiento que viene a, a, transformar los ecosistemas de emprendimiento en cada ciudad en que se encuentra. Aquí en Santo Domingo lo hacemos mensual, es un evento todos los meses lo hacemos. Convocamos a todo el ecosistema emprendedor dominicano eh, y tratamos de que tratamos de entrevistar en vivo a un gran founder de empresa o algún empresario que pueda venir a, iluminar al ecosistema, que pueda venir a, dar sus, enseñanzas en sus años aprendidos, que pueda venir a, dar las estrategias para cómo tú llevar un negocio de un nivel inicial a un nivel ya maduro la verdad que es un evento muy bonito, la gente llega, se conoce, es un evento de networking, la gente viene, hace relaciones, la gente conecta, eh, luego conecta virtualmente en grupos de WhatsApp, en Facebook. Y la verdad que en República Dominicana se ha hecho algo muy interesante porque los emprendedores somos todos amigos, hay un nivel de, camaradería entre los emprendedores y nos ayudamos, nos ayudamos, nos nos abrimos las puertas. Si ustedes no conocen a alguien, nos abrimos las puertas eh, y logramos que, que tratamos de trabajar juntos lo más que podamos para que cada quien pueda tener éxito y que tengamos todos éxitos como ecosistema. ¿Y qué palabras tienes por todos los emprendedores de este país? Y esa es pregunta número uno y pregunta número dos es, ¿qué necesitan aquí? De, porque tenemos un público internacional, muchas personas en los Estados Unidos, también aquí en América Latina, ¿Qué necesitan aquí en Startup Grind Santo Domingo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos colaborar, trabajar juntos? Bueno, mira, yo creo que el emprendedor dominicano es una, es, una persona que, tiene el cuchillo en la boca, como decimos aquí en el país, es una persona dispuesta a triunfar. la verdad es que hay mucho brillo, mucha energía. ¿Y qué necesitamos? Yo diría que necesitamos más educación, necesitamos más personas que estén constantemente capacitándose, tanto a nivel técnico como a nivel de negocios que entiendan un poquito mejor el mundo digital, cómo funciona, cuáles son las reglas. Eh, y creo que personas como tú están ayudando a, eso, a incentivar también eso en parte, a, conectar con quizás con emprendedores en, Estados Unidos que puedan de alguna forma darnos mentoría, darnos apoyo. Y también dinero, vamos a hablar del dinero. Muchas startups. ¿Dónde está el dinero? Grandes ideas aquí lo que necesitan es un, pequeño empuje. Y quizás ese empuje puede venir de Estados Unidos, ¿por qué no? Y de otros países. La verdad que esto es un terreno fértil. Buenísimo. Eh, la empresa que tuvimos aquí hoy presente, Cabify, es una startup española, es un unicornio español, valorada en más de mil millones de dólares. Y su mercado principal es Latinoamérica. Así que, señores, si, usted es un gran inversionista, invierte en Latinoamérica, porque aquí hay un mundo que explorar, un mundo, cosas, un mundo de cosas que hacer. Y lo interesante es que el mercado no está tan saturado, es un mercado virgen, un mercado que está, puede abierto. y disrupted completamente. Así que... Eso es lo que estás haciendo aquí con Startup Grind. Alan del Monte, vamos a poner tus tu redes ahí en el blog. Te felicito por un evento súper espectacular. Gracias por la oportunidad de compartir la convocatoria con tu público, con tu audiencia y estoy muy feliz por conocerte, hermano. Ese es un gran líder. gracias por estar Síguele y y vamos a, vamos a seguir creciendo y seguir creando y seguir construyendo puentes entre las Américas.